昨天我们讲到一个概念啊，叫做比能力学习更重要的是能力迁移的技能。今天我们单刀直入，谈谈看如何找到这个可迁移的技能，并且把它迁移到最新的领域去呢？我们讲一个概念叫能力萃取。萃取是一种常用的食物化工手段。你今天看那种浓缩的茶膏，就是从茶汤里面把茶的精华给萃取出来。再比如说中成药里边也用到了很多萃取的工艺。 速溶咖啡也是从咖啡汁儿里面萃取出来的。那么什么是能力的萃取呢？能力萃取啊，就是从你过去的成功事件里面提炼出来一些能力的精华，然后放在另外一个地方去。啊，它是便携，而且在任何地方都可以化开。举个例子哈，比如说今天你参加一个朋友的聚会，轮到你自我介绍了吧？你可能会说：“我打篮球打的不错，曾经带团队拿过全市篮球赛的第一名。”大家都说：“哇，好厉害！”然后呢？ 然后可能别人两周以后打篮球，我想起来说，哎，有哥们打篮球打得不错，把他叫上吧。你看你的打篮球里面的能力就没有完全被萃取出来。但如果你这么说呢？你说我篮球啊打得还可以，大四的时候曾经带团队拿过全市篮球比赛的第一名，那是我们学校历年来第一次的进入前三，我们都很高兴。我自己啊其实身体素质不算好，所以我想来想去呢，我觉得做后卫可能比较适合我。 那么做后卫就要把中远投球做到最好，人应该有一个死磕一门技术做到完美的能力。我的中远投还不错。带团队的时候啊，我还学到了如何让一群牛人通力合作，我觉得这也算是种领导力吧。有一次我们差点出局，我就认为啊，这是一次反败为胜的好机会。中场休息的时候，我做了一个演讲，激励了大伙儿。后来我看本书，原来这种能力啊叫逆商。所以现在我遇到一个事情，我就会退一步来看。 呃，我会先看清全局，找一个自己的站位，然后反复的磨练一个能力，让自己做到这个团队里面最好。最后呢，我带一群牛人，让他们互相协作。一旦遇到低谷啊，我觉得这反而是一个机会，我会让大家逆势而动。你说这个故事讲完，我们会找你干嘛？至少是做管理、带团队或者一起创业，我会想起你来。 我还把这个故事讲给郭郭，就是我们的插画师听。他说：“我说听完这个故事，你觉得这个有什么能力呢？”他说：“我觉得这个人好有讲故事的能力啊。”对，能力萃取本身就是一种讲故事，把自己更好营销出去的能力之一。能力萃取啊，不仅是讲故事的能力，是所有的跨界者的绝招。因为时代变得很快，专业和行业变化也很多，所以你一定要懂得从上一个逐渐没落的行业里面抽离出来。 把它用到更先进的领域里面去，就好像把难以携带的茶壶的茶抽离出来，扔到一个便携的方便水杯里面。上世纪七十年代，管理学刚刚兴起嘛，管理就是一个新兴领域，所有的管理大师都是原来领域的萃取和跨界者。比如说，日本的管理大师大前研一，哥们以前是核物理博士啊，他把研究和写论文的能力萃取出来，做成了企业管理的研究。 你今天去亚马逊找他出版的书，就光他写的书都有三十多本被翻译成中文，平均一年有两到三本出版，实在是太吓人了啊！放到核物理里面也是一学霸。所以今天，如果你有能力把从过去的经验里面萃取出核心能力，迁移到新领域里面去，你也许也是一个大师。我估计啊，你也看出来了，能力萃取的最重要的三步是：第一步，你先讲一件你做的的确很不错的事儿。 第二个，你要萃取出来一个名词，让大家能够理解这是什么能力。第三个，你可以告诉或者暗示大家，它对于你的新领域有什么用。好，那么问题来了，第一件事，第一步哈，那么这件做的很不错的事儿是什么呢？你可以选择从你以前的工作里面挖，即使是一件小事儿呢，啊，千万不要忽略小事儿。比如说哈，你就帮公司装修的时候选了一个网络供应商，这么小的事儿。 如果你真的做了一些很认真，对比了几家的报价，还电话过去讨价还价，拿了一个不错的价格，帮公司省了两千块钱一年的电话费，是不是证明你有数据分析的能力和一定的谈判的能力呢？而且也展现出你的一个责任心，是吗？第二，你可以从爱好里面挖呀，你有没有什么把爱好、兴趣和小团体做得很极致的，即使是一件小事儿呢？ 比如说，星巴克的 CIO 史蒂芬这个人，他同时也是魔兽世界的七十级的技师和工会领袖，人家很会玩啊。他每周坚持打游戏六个小时，他因为他认为他在游戏的工会中间学会了大部分关于领导和管理的核心。他是一个从游戏里边萃取能力的人，所以一个特别会找片子下片子的人，有没有这种人？你身边一说，哎，我总是能给你找到这个片子，他的搜索能力一定是非常厉害的。 如果你喜欢下棋、打得扑，打得还不错，那么你的策略性思考能力也许会很强啊。你喜欢张罗事儿吗？也许你的社群运营能力非常的不错。只要你讲清楚。再比如说，从生活里面挖，是不是也可以呢？你有没有哪一方面的生活特别的出色？你是个全职妈妈，每天在家里面带孩子，没有做过职场，不优秀的全职妈妈的可迁移能力跟 CEO 差不多。 家庭财务的预算建立和控制能力，跟孩子的共情和教导能力，跟婆婆住在一起还不撕面子的高难度沟通能力和自我调控的压力管理能力。我的天呐，好妈妈跟好领导是差不多伟大的。好，第二步，你要给你的能力封一个对方能听得懂的名字。上哪儿找这些名字呢？我帮你列出来很多。呃，首先看这么一本书，叫《十二个工作的基本》。 他来自于我的日本同行，叫做大久保新夫，是一个生涯规划师。他写的，他详细的谈到他认为的十二项的通用技能：反应力、亲和力、乐观力、目标发现力、持续学习力、语境理解力、专业建构力、人脉开拓的能力、委任的能力、商谈的能力、传授和协调的能力。哎，正好他跟我们超级个体分的能力方向是一样的，就对事儿的能力。 对人的能力、对组织能力和自我管理和成长的能力，所以你也可以去看看超级个体的发刊词，下面列出来相关的四个领域的四十八种通用能力，它也可以成为你的课表。我把它放在了文章里面。其实可迁移能力分类好多好多，还有专门的量表，以后有机会啊，我展开来跟大家讲，甚至有机会带大家做一些评录。 我在附录中间还放了一九八八年和二零一五年美国雇主最看重的十项可迁移能力，供你参考。现在呢，你可以讲一件你觉得很有成就感的事儿，然后选择一个自己觉得不明觉厉的能力名词，把能力标清楚。最后，当你要去一个新的领域面试的时候，向别人介绍的时候，或者你就自己面对一个新的情景的时候，你应该回看这张词表，问问自己。 我今天这种情况，什么能力可以被萃取和迁移过来呢？好，那么最后面叮嘱大家一句哈，关于能力萃取，可能很多人听到这个说你不就是忽悠吗？错哈，能力萃取，什么是忽悠，什么是真的萃取呢？我有个朋友啊，被邀请到某一个食品厂里面去做营养品的生意啊，做的位置还蛮高，半年以后愤然辞职。我问他为什么，他说我们这个厂做鸡精，一吨的水里边就三只鸡啊，然后萃取出来就叫鸡精。 如果你原来那个东西就不精华，这就不能叫萃取。能力萃取也是一样，你有没有真的在当时虽然不知道为了什么原因，但是踏踏实实、认认真真的，真的把某一件事儿做得不错为止。在这件事儿中间，你下了聪明人的笨功夫，然后你把这个能力带到新的领域里面去。如果你真的有做过这么一件事儿，那就叫萃取；如果没做过，那就叫忽悠。 讲到这我想你应该能明白。你说你不喜欢工作，这不要紧。更恐怖的是，你并没有努力的玩，认真的生活。如果你连玩和生活都没有全力以赴，你的生活又有什么可以萃取的呢？所以，你对待生活的、对待工作的、对待游戏的态度，就是你面对人生的态度。好，总结一下，我们今天呢谈到了能力萃取的三步，第一步，找到一个小的成就事件。 可以是来自于工作、生活，或是爱好的。第二步，萃取出来其中一些关键的能力名词，最好是不明觉厉的，最后面落到一个新的领域里面去。今天的每日精进，今天每日精进啊，就是给自己做一次能力萃取吧。你有没有把一件事儿做到自己很满意的经历呢？如果让你从这段经历中间萃取出自己一到两个能力，那是什么？ 这些能力对于你当前的工作挑战和困境都有什么支持呢？今天呢，我要布置一个作业啊，这是我们第一次的作业。根据这些思考，把自己的一段经历、能力萃取出来，作为自己的能力标签发到朋友圈里去。你可以这么写：说我的能力标签是我曾经巴拉巴拉巴拉一段经历，这让我学到巴拉巴拉巴拉，或者这让我意识到我有巴拉巴拉巴拉的能力，我可以把这些能力用到巴拉巴拉巴拉领域里面去。 为什么让你发朋友圈呢？因为一个能力标签必须是真实可信，也符合大家对于你的印象的。如果能在朋友圈发出去的能力标签，证明这个能力标签已经过了这三关，这也是一个很好的自我推销和自我推广的方式。好，今天先到这里。